Pocong mompat neng burimu Aja nganti noleh Mongko kowe semaput Pocong mabur ngejar kowe Aja diulati Matane kuwi mateni Ayo terus melayu terus Pocongnya malah kini paciência. Sa mercy.